Zdravím, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dnes bych vám rád řekl o příběhu, který se stal... <laughs> wow. O příběhu, který se stal vlastně včera a ze včerejšího Z včerejšího večera na dnešek ráno a můžeme se tam Někdy si k tomu jako nepřipravu nějaký scénář nebo tak nějak, takže pokud by byl nějaký divný, tak sorry, ale já jsem tak zvyklý. Uh, vlastně zjistil jsem, že od doby, co jsem, co mám přítelkyni, tak u mě začalo být celkem zájem mezi holkama. O tohle jako celkem divný, no tak nevadí. Každopádně uh, je jedna holka, paní Carol, napsala, že se jí strašně libím, a že by mě strašně ráda objala, nebo tak nějak. A pak jsme si teda psali do 4 do rána, pak šla spát pak zase vše vstala. A každopádně my jsme uh, si potom spolu psali a tak nějak jsem vlastně přišel na to, že jsem, že jsem pro ní strašně přitažlivý, hezký a tak dále. Každopádně mi napsala, že jsem si uvědomil, napsala mi něco v tom smyslu, že uvědomila jsem si, že zítra už se jde do školy. A měl furt v povědomí, byla noc, a já jsem měl furt v povědomí, že je sobota. A protože v neděli měla přítelkyně narozeniny a já jsem za ní měl přijet, takže vlastně dneska, tak jsem byl úplně jakože, jakože cože, jakože počkej, to ne, tak jsem se podíval nahoru, na telefonu, takhle jsem se podíval dolů, tam vidím neděle a říkám si, no do prdele, ne, eh, jak to, ne, já jsem ji zmeškal její, jak, já si vůbec nebudu tu sebou včera, bože, můj den, ty vole, já jsem ji zklamal. A teďka. Podívám se na hodiny. 12.27. A já. Hej hoši, já jsem úplný kretén. Já jsem si fakt spletl datum o tolik, já jsem si, já jsem si, já jsem si nepřečetl pořádně ten čas a celý mě to takhle drklo. To je děsný. Dokonce, kdybyste se ptali, co je to za mnou, tak je to tady tohle z toho. Je to obrázek, který jsem našel z dětství, měl jsem ho i na Facebooku kdysi dávno. Eh, je to, když jsem hledal draka, což je taky zajímavý příběh. Každopádně tohle je hodně krátký příběh. Jako tu chvíli to bylo úplně strašně, strašně vtipný. Když prostě si říkáte, jo, zítra jdu za přítelkyní, super den, super prožitej, a pak si vlastně uvědomíte, hej, kurva, jak může být neděle, děláš si mě srandu, to je nějaký jako, jako vtip. Naši, já jsem byl z toho úplně v prdeli. Pak, jsem, pak mi teda řekla, že, že jako už je nedělá jenom 27 minut a já úplně <sighs> ty krávo, to mě pose, to si děláš srandu. Ježíš marem, úplně srdce mi spadlo až na zem, ty je. Úplně z toho, jak mi vyskočilo do krku, jak se vrátilo zpátky na zem. Uhu, já z toho byl úplně, ty vole, že úplně šťastný. A <laughs> dneska ráno jsem teda zjistil, že když jsem k ní měl jet, tak jsem se sehnal odvoz, což znamená, že rodiče mě nesvezli. A já jsem měl vlastně jenom jeden důvod, tak, jenom jeden důvod, kecám, jenom jednu šanci, jak se ní dostat. A to bylo buď kolo, nebo autobus, ale protože autobusy nejezdí, tak to bylo jenom, jen, jenom to kolo. A já jsem na kole, já na kole nechci jet těch 15 kurvených kilometrů. A tak jsem si vlastně řekl, hej, do piči. Tati, prosím, prosím, prosím, svezeš mě tam mrzí, mrzím, já budu hodnej, já dostanu jedničku další. No, tak každopádně mě nesvezl. A... A teďka prostě úplně já smutnej, že ji musím zase zklamat. Říkal jsem si, hej, kurva ne, to si se mi děláš srandu, já ji nechci zase zklamat. Já to už nechci prostě. To je tak strašně nahovno, ten život úplně, úplně v prdele jsem z toho byl. Pak jsem, pak mi teda prostě, na, pak jsem mi teda musel napsat, že nepřijedu a jsem mi napsal, napsal, ahoj lásko, omlouvám se, ale jelikož můj otec je strašně líný a nech, nehodlá mě svést, tak, tak eh, budu nucen zůstat zde doma. A prosím, odpust mi. A ona, hm, tak já přijedu. Já, cože? Cože? Uhu, světla mi naděje, úplně úsměv na rtech, já jsem byl úplně šťastný. A teďka jenom úplně ten dokonalý pocit z toho, že mi přijede. Dneska teda přijela, super den, super prostě, super život zase. A je tohle je takový ten vtipnější příběh, doufám, že si zoužil. Pokud ano, můžeš zanechat like, můžeš ho sdílet pokud se ti líbil až tolik, můžeš hodit komentář, co by se ti na těm líbilo, jestli chceš víc takových zaláskovaných, vtipných, nebo jestli chceš jenom zaláskovaných, je mi to jedno. Já mám spoustu příběhů a můžeme se vidět u dalšího videa. A pamatuj, že smečka drží spolu. Čau.